哟，这是一朵校花，你知道的。欢迎收看《心墙透视镜》，今天要测验你的心机有多重。Let's go。请问，工作上受委屈了，你会选择跟谁倾诉呢？一，要好的同事；二，家人或朋友；三，网络上的陌生人；四，只有自己在心里想。 选择第一个选项，跟要好的同事分享的人，你的心机指数五分。你是一个直率坦白的人，很容易激动。一激动的话，什么事都会倒得精光，哪来的心机呀？主管最害怕你这类型的人，会害怕你说出的话有损办公室的利益。如果你想在办公室里有一席之地的话， 你就得学会沉住气，话说出口前要三思，不该说出口的话就必须强迫自己吞回去。选择第二个选项，跟家人或朋友倾诉的人，你的心机指数三十分。你是一个外柔内刚的人，表面上给人心机重重的感觉，但是出现了你不能忍的情况。 你就会拿出自己杀气重重的样子，直言不讳。你不适合耍心机，因为你可能会因为按耐不住而露出马脚。选择第三个选项，跟网络上的陌生人倾诉的人，你的心机指数六十分。你是一个不拘小节的人。 乐于跟别人分享，也乐于帮助别人。你看起来什么都不计较，但其实你心里面对所有的一切都了若指掌。这是因为你想要过得轻松一点，无意介入复杂的纷争。螳螂捕蝉，黄雀在后。等其他人真累了，你就是那一只黄雀。 选择第四个选项，只在自己心里想的人，你的心机指数九十九分。你是一个很多伎俩的智多星，你很懂得利用心机，在帮助别人的同时，也在对方完全没有察觉的情况下，让自己沾光。你善于说服对方往前冲，自己跟在后面，不用遭受攻击。